와우. 수고. 잘 나간다. कस्तूराम है ta mà കൂട്ടം അണ്ടിട്ടാന്ന് mà Dari mana aku cantik आजको घुमघाम जस्तो रमाइलो भइरहेछ ग्रेडिङ अहिले ए Kita pun tanam pa. Tunggu sekejap. Something चालिस पचासजना साथीहरू छन् हामी गाउँको निस्केको आज सबैजना साथीहरू आफ्नो आफ्नो व्यवस्था व्यस्त छन् सबैजना को कहाँ को कहाँ छन् ए पूर्ण माथि माथि माथि टप माथि गएर झन् के हान्नु न मलाई यस्तो